Привет, друзья! Я, как всегда, спешу всех вас поблагодарить за подписки и лайки. И я, конечно, рад новым друзьям. Давайте подписывайтесь. И самое главное, делитесь моими видосами. Это прямо пропорционально влияет на мой энтузиазм и вдохновение. И, разумеется, напоминаю всем вам, Среда и пятница каждую неделю, каждую среду, каждую пятницу еженедельно. Я буду регулярно выходить в эфир с новыми фильмами. Хотя бы для того, чтобы со всеми вами пообщаться, не только сидя вот в этом удобном кресле, но и выступая на сцене на которой можно всем вам и поклониться в знак благодарности за ваше участие и присутствие на моем канале в Ютубе. Итак, в этот раз смотрите и слушайте мою аранжировку знаменитой песни из оперы «Поргинг Бесс» композитора Джорджа Гершвина «Самма-тайм». Пожалуйста, смотрим. И я с вами прощаюсь. Пока-пока, друзья. Увидимся и услышимся. В среду или в пятницу.